让这树叶轻轻晃，透出了你脸庞，挥散。 现在我眼前街中央，怎么心跳有一些异样？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。 漫游，你像宇宙环绕着我小小星球。 肥而不腻，期待的办卡。Despacito，在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球。快乐之后，我们之间是否哀愁？t i s p o 贴近胸口缠绕的手。 停在我脑海闪烁，看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法。 灰色的天变得好明朗，当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些异样？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。 你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。Despacito，在你耳边和眉眼之间，去埋。 星球。 些温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。 露出了你脸庞，灰色的天变得好明朗。当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些样？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。 你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。Despacito，在你耳边和眉眼之间去埋。 怎么心跳有一些痒？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。 跟间去漫游。 快乐之后，我们之间是否哀愁？Dance p a c i t o 贴紧胸口缠绕的手，耳边问候。唱完这首，还有一句依依不舍。感谢今天温暖我冰冷的双手。只想在你身边每分每秒静静守候，让我看到你的面孔。其他事情。 些画面不停在我脑海闪烁，看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去。 让这树叶轻轻晃，透出了你脸庞。灰色的天变得好明朗。当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些样？我怎么变得脸红红，像着了魔？ 想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。Despacito，在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我，小小。心。 快乐之后，我们之间是否哀愁？Despacito，贴紧胸口缠绕的手儿。 不停在我脑海闪烁，看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。 和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球，快乐之后我们之间是。 星球。 些画面不停在我脑海闪烁，看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。Despacito，在你耳边和眉眼之间去埋。

着了魔，想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球，快乐之后。我。 出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些异样？我怎么变得脸红红像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。 你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球。 画面不停在我脑海闪烁，看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法。 在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球。 画面不停在我脑海闪烁，看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。在你耳边和眉眼之间去漫游。 树叶轻轻晃，透出了你脸庞。灰色的天变得好明朗。当你身影出现在我眼前街中央，怎么心跳有一些样？我怎么变得脸红红，像着了魔？ 想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。Despacito，在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我。 怎么变得脸红红，像着了魔？想想和你一起做梦的生活，这些画面不停在我脑海闪烁。看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小心。 期待的办卡。Despacito，在你耳边和眉眼之间去漫游，你像宇宙环绕着我小小星球。 说你。 停在我脑海闪烁，看你每一个眼神都让我心动，天空出现温柔的你的笑容，我感觉我已经无法去逃脱。 肥而不腻期待的办卡 this p a s i t o 在你耳边和眉眼之间去漫游你像宇宙环绕着我小小星球快乐